خۆشەویستان سڵاوتان لێبێ هیوادارم لە هەر جگەیەکی دنیای هەن مێشکێکی گەنج لەشێکی ساغ و دڵێکی شادتان هەبێ مانگێکە تقریبان خۆپێشاندان لە کوردستان و لە ئێرانە بەردەوامە و سەرکوتیش هەوزەمان بەردەوامە هەوکات من باوەڕم بە کوردستانی سربەخۆ هەیە و باوەڕم بە کوردستانی ژێر دەسەڵاتی دەوڵەتی تاران یا بەغدا یا ئانکارا نییە و پێم وایە کە کوردستان دەبێ ئەو هەزینەی کە دەیدا بۆ سەربەخۆی بیدا نە بۆ دموکراسی لە ئێران و دەوڵەتێکی فدرال یا دەوڵەتێکی خودمختار حزب کوردیەکان بەداخەوە لەلایەن لە تئۆری خۆیاندا لە ئاساسنەوە مەرامنامەی خۆیاندا باوەڕیان بە سەربەخۆی کوردستان نییە و باوەڕیان بە حکوومەتێکی فدرال لە ئێرانی هەیە بەس ئەلانە کانە کاتی وەی هاتۆ ئەگەر داوای سەربەخۆیی یا بیری سەربەخۆیی لە نێو هێزبە کوردیەکاندا هەیە هێزی پێشمەرگە بنێرنەوە ناوخۆی وڵات هێزی پێشمەرگە بنێرنەوە بۆی کە بتوانێ بە بە چەک دفاع لە خەڵکەکەی بکە من دیارە خۆم موافقی حەرەکەتی چەکداری نیم بەس ئەگەر بمانهەوێ دەوڵەتی سەربەخۆی کوردیمان هەبێ ئەلان کاتی وەیە کە ئەمە هێزی چەکداری خۆمان بنێرین و لە خەڵکەکەمان بە چەکەوە دیفاع بکەین بۆ دەلیلەی کە ئەوان هەرچی نیرویە لە مەرکەزی ئێران و لە شەرقی ئێران ڕا هەڵیان گرتون هێناویان نە بۆ کوردستان و لە کوردستان دەیان هەوێ کوردی بەدبەخت و بەرزێ چارە ڕەش بە گوللەی شەڕکەر، بە تفەنگی شەڕکەر، بە چەکەوە سەرکوتیان بکەن. ئەو خشونەتەی کە لە کوردستان دێتە پێش، هاتووەتە پێش، زۆر زۆر زیاترە لەوەی کە لە شارەکانی دیکەی ئێرانە هاتووەتە پێش. بەداخەوە بەشێکی زۆر لە شارەکانی ئێرانە بێدەنگن. و پێویست ناکە ئەمە گەنجی کوردی خۆی فدا بکە بۆ شارێک کە خۆی هەزینەی ئازادی خۆی نایهەوێ بدا ئەگەر مالانەکانە نیروی خۆمان هێزی خۆمان بەرینەوە نێو کوردستان و شار دەست پێ بکە شەڕی سربەخۆیی دەست پێ بکە زۆر بە ئاسانی دەتوانین هێزی ناتۆ بۆ تەهریک بکەین بۆی کە دفاعمان لێ بکە و منتەقی پەرواز مەمنوعی بۆ دانێ دیتم کە خالدی عزیزی لە بەرنمەیەکدا داوای کردبوو کە دەوڵەتەکانی ناتۆ یا دەوڵەتەکانی ئەوروپایی منتەقی پەرواز مەمنوع لە کوردستان دانێن متاسفانە هیچ شانسێکمان بۆ سەربەخۆیی یا هیچ شانسێکمان بۆی نییە کە دەوڵەتی داگیرکەر سەربەخۆیمان بداتێ یا مافمان بداتێ خەڵکی بەستە زمانیش بێچەک و بێ بێ دەسەڵاتەوە گەنجەکان لە خەیابانەکانن بە بە گولە جوابیان دەدرێتەوە دەبێت هەزینە بۆ حاکمیت بەرینە سەرێ پێویست ناکە لە شارەکان و کوچەکانی کوردستانیش تەقە لە ڕێژیم بکەین بەڵام ئەگە پێشمەرگە بچێتەوە بگەڕێتەوە دەتوانێت لە دەرەوە پێش ئەوەی کە نیرۆک نیروی بڕاتە نێو شارەکان پێشیان پێ بگرێ، دەتوانێ ڕێگاکانیان لێ بگرێ، دەتوانێ پردەکانیان لێ بتەقێنێ، دەتوانێ ئیمکانی سەرکوت بە شێوەیەکی بێنێتە خوارێ و هەزینەی سەرکوتکردن بەرێتە سەرێ. کات کاتی وەیە کە لانەکانە بیرێکی ئێستراتۆژیک بکەین، فکرێکی ئێستراتۆژیک بکەین و بگەڕێینەوە نێو خاکی خۆمان. تەنها ڕێگامان ئەلانەکانە ئەوەیە کە بگەڕینەوە فرسەتی ئاوە ممکن نییە جارێکی دیکە بۆمان بێتە پێشێ بە ئەلان کاتی وەیە کە بڕێک قۆڵ هەڵماڵین ئەمن شەش مانگێک دەبێت لە یوتوب هەر هاوار دەکەم بەداخەوە کەس بەهانام نەهات و بەداخەوە کەس باوەڕی بە من نەکرد. ئەمن پیشبینی ئەوەم کردبوو کە ئەو هاوینەی ئەو اتفاقە هەم لە تورکیە بکەوێت هەم لە ئێرانێ. ئێرانە لانەکانە هاتۆتە پێشەوە اتفاقە بە ئێران تا سێ مانگی دیکە زیاتر دەوام نایانێ. بەڵام ئاگادار بن کە تورکێش زۆر وەزئی لە ئێرانە باشتر نییە بە زووترین کات لە تورکێژەوە ئاڵوگۆڕانە دێتە پێشێ و پێویست دەکات کە هێزی پێشمەرگە ئامادەیی وی هەبێکە لە مەنتەقەیەکی زۆر نائارامدا فەعالیەتی خۆی بەرێتە پێشێ چارەیەکی دیکەمان نییە بێجگە لەوەی کە دەست بەرینە چەک و لە خەڵکی خۆمان دفاع بکەین تەواو مدەتە چاوەڕانی فرسەتێکی ئاوە بووین ئەو فرسەتە هاتۆتە پێشێ و ئەو فرسەتە قەت دووپات نابێتەوە هیوادارم سەرکردەکانی مال لە کوردستان دیارە زۆر ئاقڵن، زۆر ئاقڵانە فکر دەکەنەوە، زۆر ئیستراتژیک فکر دەکەنەوە و زۆریش ئاقڵانە عەمەل دەکەن، هیوادارم کە هەرچی زووتر بە هانای خەڵکەکەیانەوە بچنەوە نێو خە نێو نیشتیمانیان. دیارە دوو شت هەیە، ئەگەر قەرار وایە ئەمە حکوومەتێکی فێدراڵ لە کوردستان هەبێ و دەوڵ سەر بە دەوڵەتی تارانە بین، باشتر ئەوەیە کە لە جێی خۆمان دانیشین و هیچ هەرەکەتێک نەکەین. بەڵام ئەگەر قەرار وایە ئەمە حکوومەتێکی سەربەخۆمان هەبێ، پێویست بەوەی دەکات کە ئەلانەکانە لە خەڵکی خۆمان دفاع بکەین و خەڵکی خۆمان سازماندهی بکەین، خەڵکی خۆمان چەکدار بکەین و تەواوی خەڵکەکە بەرینە جەبهەی موبارزە بۆ سەربەخۆیی. سەربەخۆیی بەدەست نایە مەگەر ئەوەی کە هەموو خەڵکەکە یەکجێ لە پشتت بێ. ئەلان فرسەتێکە، ئەو خەڵکە هەموو لە دەرەیە، ئەوە فرسەتێکە کە بتوانین. هەم عوزرگیری بکەین هەم تەجروبەی خۆمان دە اختیاری گەنجەکان بنین هەم لە ناموسی خۆمان و لە نیشتیمانی خۆمان دفاع بکەین پێم وایی فرسەتی ئاوە کەم هەڵدەکەوێت و باشترین حاڵەت هاتوتە پێشێ باشترین فرسەتەکە هێزی پێشمەرگە بگەڕێتەوە کوردستان و داوای سربەخۆی کوردستان بکەین و ئەو کوردانی کە لە دەرەوەی وڵاتیشن بە خۆپێشاندان و بە فشار و ئەفکار و می بێنن و با باعس بن کە مەنتەقەی پەرواز مەمنوع دروست بکرێ و سەربەخۆیی کوردستان ان شاء اللە بەهاری ئەو ساڵەکانە جێژن بگرین. چاوەڕوانی حەرەکەتەکانی ئێوەین و دڵمان بە لەگەڵ ئێوەیە و هیوامان سەرکەوتنی هەمووتان.